Ah, minha gente, venho trazendo mais um lixo que eu chamo de vidro. E hoje é mais análise zoada de animação antiga de Five Nights at Freddy. A animação é dessa menina, que eu não sei quem é mas vou apelidar ela de Raimunda. Aí a Raimunda tá procurando emprego, e encontra uma vaga pra segurança de pizzaria. E essa pizzaria vocês já sabem, a pizzaria Vênus. Kaká eu sei que é a do Fredis. Aí a Raimunda mal chega e os animatrônicos já querem estuprar ela. Coitada da menina, assédio sexual é crime, denunciem. Você não vai tesourar comigo, sua galinha horrorosa, e com febre amarela. Depois a Raimunda pare de se concentrar nos animatrônicos e vai assistir um pornozão lésbico no monitor. E vê a Chica lá fora, na maior bar. Poxa, crush, por que não me nota? Aí a câmera focando nos animatrônicos tudo com cara de noiado. E a Raimunda disse que a Chica é a mais feia. Concordo com a Raimunda. Ah! Aí a bateria tá em 50%, isso é que dá ficar assistindo pornô em vez de trabalhar. Aí a Chica lá fora oferecendo até pizza pra Raimunda, tô sentindo cheiro de estupro. Porra Raimunda, sua burra, pra que foi abrir a porta? Agora o botão não funciona mais. Aí o motivo, parece que o Bonnie gozou esperma roxo no botão. Não pera, isso é maquiagem. Isso é uma bichona! Depois a Raimunda ficou chegando Bonnie de tudo que é palavrão. E o Bonnie aproveitou que a porta já estava aberta e foi assediar a garota. E encontramos a Raimunda de novo assistindo pornô. Essa Raimunda safada, curte ver lésbica se pegando em. E lá na janela apareceu Fred faz bosta e a raposa caolha, só pra encher linguiça. Saiam daí bando de inúteis. Pronto, agora faltou energia. Agora a Raimunda tá fudida. Aí ela adiantou o relógio para seis da manhã. Nossa Raimunda, você é um gênio. Aí ela comemorou. Espera Raimunda, essa foi só a primeira noite, afoda-se. Bom, vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado, deixem o like maravilhoso para me deixar alegre e continuar no YouTube. Ah, e compartilhe com a galera, tchau!